с вами не расходимся, нас ждет Гуда Шоу! Победное Гуда Шоу! Сразу после того, как мы с вами насладимся церемония награждения.